हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम पर लाइक्स कैसे ले सकते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप दोस्तों देखते रहिए और आपको इतने लाइक्स मिल जाएंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा एक न्यू ऐप है जिस पर आप एक लाइक से लेकर एक हजार तक लाइक ले सकते तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं अपने ऐप्स पे तो ये क्लिक किया ये देखिए तो ये आ गया तो हमें अब क्या करना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो ये देखिए ये हमारा आ गया जूसी ब्राउजर ये देखिए क्लिक किया तो ये हमारा जूसी ब्राउजर खुल चुका है तो हमें दोस्तों करना कुछ नहीं है बहुत ही ईजी है तो ये देखिए हमें इस पर लिखना है हमला क्रॉम हम एच जू बी ये देखिए ये ऊपर ही आ चुका है ये देखिए हमला ग्राम तो क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये नेक्स्ट ऑप्शन आ चुकी है हमारी तो ये देखिए हमें ये फर्स्ट वाली ऑप्शन एक बार ही क्लिक कर देना है तो ये देखिए क्लिक कर दिया तो checking your boss before accessing हमला ग्राम में तो ये देखिए अपने आप खुल जाएगा ये बहुत ही आराम से तो ये कुछ ऑप्शन आ रही है तो हमें नीचे जाना होगा तो ये देखिए तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ मांगेगा तो हमें वो पूरी करनी है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पर फिल करना होगा जो आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा तो जो मेरा है मैं उसे फिल कर देता हूँ तो ये देखिए ध्यान से देखना तो ये देखिए दोस्तों अब ये हमारा पासवर्ड मांग रहा है तो हमें इसी बार फिल करना है अपना पासवर्ड जो भी हमारा होगा तो हमें दोस्तों और कुछ नहीं करना है हमें दोस्तों और कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ लॉगिन करना है तो ये देखिए हम लॉगिन पर गए तो ये हमारी नेक्स्ट ऑप्शन आ चुकी है तो आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा जैसे ये आ गया सिक्योरिटी कोड होता है तो ये देखिए तो हमें इसी को इस डिब्बे में फिल कर देना है तो ये देखिए ध्यान से देते रहना तो ये देखिए दोस्तों तो अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है ये देखिए बहुत ईजी तरीका है दोस्तों आप भी ध्यान से देख रही हो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आ चुका है तो दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो आ चुका है तो मैं आपको बता देता हूँ फॉलोअर्स हमारे हैं एक सौ अठासी और जो फॉलोइंग है हमारे वो है चौबीस सौ पच्चीस और पोस्ट यानी कि तरतालीस फोर्टी थ्री तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये देखिए हमारे हमें लाइक्स चाहिए लाइक्स तो हम सबसे पहले ये देखिए तीन तीन ऑप्शन चाह रही है हमारी नीचे इंस्टा लाइकर इंस्टा कमेंट और इंस्टा फॉलोस आप दोस्तों लाइक्स भी ले सकते हैं कमेंट भी ले सकते हैं और फॉलोस भी ले सकते हैं आपका जो दिल करे वो ले सकते हैं एक से लेकर हजार तक मिल जाएंगे और कमेंट तो बहुत मिल जाएंगे और फॉलोस तो आपको पता नहीं कितने मिल जाएंगे तो हमें सिर्फ लाइक्स चाहिए तो हम लाइक पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए ये मेरी फ़ोटो आ चुकी है और ये मेरे बेटे की है तो ये नीचे भी फ़ोटो है हमारी तो किसी एक को ले लेते हैं दोस्तों ये देखिए किसी एक फ़ोटो को हम ले लेंगे तो मैं आपको बताता हूँ जो काम से लाइक्स होंगे मैं वही फ़ोटो को लूँगा तो ये देखिए सुमेट मेरे पास एक इंस्टाग्राम का और ऐप है तो मैं आपको उसी के जरिए ही बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे आएगा तो ये देखिए ये मेरा ऐप है इस पर तकरीबन तकरीबन सब कुछ आ जाता है तो ये देखिए ये फोटो हमने फिल की थी 145 ये लाइक्स है हमारे दोस्तों ये कोई फेंक नहीं है ये सीधे डायरेक्ट ही बता देता है ये ऐप्स तो आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आप उसी पर ही लाइक फॉलोस कमेंट्स ले सकते हैं जितने चाहो ले सकते हैं आ रहे हैं लाइक्स आ रहे हैं जितना भी जो भी हमने लिखा था वो सब कुछ आ रहा है इसमें लाइक्स भी आएंगे कमेंट्स भी आएंगे और बहुत कुछ आता है तो ऐसे ही दोस्तों आपको ये देखिए ग्रांटेड रिजल्ट्स ये हमारा हो चुका है तो अब हम सीधे अपने इंस्टाग्राम पर चलते हैं तो ये देखिए सीधे ही इंस्टाग्राम पर जाएंगे और देखते हैं कि क्या आता है और कितने कमेंट्स आते हैं हमें तो ये देखिए 54 ये कमेंट है हमारे तो ये कमेंट आ चुके हैं तो देखते हैं उसी फोटो पर आए या किसी और पर आ गया तो देखिए ये रही वो फोटो इस पर तो आपको पता नहीं चलेगा ये देखिए ये आ चुके हैं हमारे कमेंट्स ये फोटो पर 54 और अभी भी आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ ये देखिए ये अपने आप बाच हो रहे हैं ये देखिए 64 starting a live video watch it before it end तो हमारे तकरीबन कमेंट्स भी मिल चुके हैं लाइक्स भी मिल चुके हैं तो हमें फॉलोस तो चाहिए नहीं बहुत है हमारे पास आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं जितनी मर्जी तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में कि आ रहे हैं तो सबसे पहले ऐप पर जाएंगे बहुत ही ईजी तरीका है तो ये देखिए नो पर क्लिक कर दीजिए जैसे इस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों और वहाँ पर आपकी इंस्टाग्राम आईडी मांगेगा तो आप आईडी फिल करके सीधे इंटरनेट चले आना तो बहुत ही ईजी तरीका है इसका भी तो ये देखिए इस ऐप में सिर्फ एक चीज़ का खेल है जो आपको मैं बता रहे हैं ये देखिए डायमंड्स बना हुआ है साइड पे इस डायमंड का पूरा खेल है तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि इस है में सिर्फ आपको डायमंड्स में पॉइंट लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ ये स्टार्स देख रहे हैं आप लोग तो स्टार पर क्लिक किया तो ये देखिए ये कुछ फोटो आ गई है जो कि मैंने ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है ये देखिए ये सब्सक्राइब है तो जहाँ पर दस दस पॉइंट होंगे जो कि मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ तो इसी के साथ ही आप भी जैसे ही आप दस दस पॉइंट लेंगे सब्सक्राइब के पूरे तो आपको यहाँ पर डायमंड्स मिलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये देखिए अभी हम अपने ऐप पर चलेंगे तो ये देखिए जहाँ पर टू लाइक्स है देख रहे हैं दोस्तों टू लाइक्स है तो मैं इसी पर ही क्लिक कर देता हूँ ये देखिए ये किया क्लिक तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा ये देखिए जहाँ पर हमारे पास है दो सौ इकतीस तो हमें दो सौ अट्ठाईस ले लेते हैं तो ये फिफ्टी सेवन लाइक्स है तो हमें करना कुछ नहीं है तो ये देखिए फिफ्टी सेवन लाइक्स है तो हमें ओके पर क्लिक कर देना है ये देखिए ये ओके पर क्लिक किया तो ये आ गया तो हम आपको सीधे अपने इंस्टोग्राम पर लेके चलते हैं कि हमें कुछ मिलता है कि या नहीं तो ये देखिए मैंने कट कर दिया तो ये देखिए हम सीधे ही अपने इंस्टोग्राम पर पहुंच जाते हैं तो ये देखिए तो आपको मैंने बताया था कि हमारे टू लाइक्स हैं तो अब ये देखिए 54 लाइक्स आ चुके हैं हमारे ये देखिए ये है 54 लाइक्स तो आपको मैं बता भी देता हूँ तो ये देखिए ये हमारी फ़ोटो थी और ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से आप भी दोस्तों ऐसे ही कर सकते हैं बहुत आराम से इसका कोई मोल नहीं लगेगा कुछ नहीं लगेगा आप बहुत ही इसे सिर्फ आपको प्ले स्टोर में जाना है और लिखना है नीट्रीनो नीट्रीनो लिखकर आपको उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है जैसे आप कोई भी पहले मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको उसे ओपन करना है ओपन करने के बाद आपसे इंस्टाग्राम की आईडी मांगेगा आपको उसको फिल कर देना है और उसके बाद आपको पासवर्ड भर देना और सीधे ही ये खुल जाएगा और आपको आगे का प्रोसीजर तो मैंने बता ही दिया है तो दोस्तों एक बात और लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों और हाँ अगर एक आध कमेंट भी कर दो तो चलेगा और हाँ दोस्तों एक बेल का आइकन भी आएगा आप उस पर भी जब भी मेरी वीडियो आएगी तो आपके पास ट्रैक्ट ही पहुंच जाएगी तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ ये देखिए इस पर टू लाइक्स थे लेकिन अब सिक्सटी है तो है ना दोस्तों इजी तरीका तो इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा तो आप पंद्रह पंद्रह मिनट के बाद जितना लाइक्स चाहे ले सकते हैं और दोस्तों लास्ट में फिर एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना